Все, готово? Хорошо. Значит, смотрите, вот мы стоим, вот Вова наносит мне удар, да? Вот он, все хорошо, да? Теперь посмотрите, вот эта рука как бы отдает салют, да? Если я хочу его просто провести, Буратино, да? да, как Буратино, как салют, если я хочу его просто провести мимо себя, я, да, я просто делаю этот салют, либо, либо расчесываю волосы, но сам принцип именно того, что я не сопротивляюсь. Я просто соотношу руку свою с рук, э, с, со, скоростью, со скоростью его. Сопровождающий. Нет. Теперь следующее действие. Вот оно. Разворот на носке. Все. Все. Раз. я здесь. И следующее действие. Одновременно. Вот оно. Теперь смотрите, рука, как идет рука. Мы уже проходили на тебе. Вот, вот у меня синхронизация. У меня нога, плоскость ноги, раз, два, три. Плоскость руки, раз, два, три. Они полностью совпадают. Получается, когда ты ногу разворачиваешь, у тебя кидает кулак, да? Одновременно, да. Мало того, кулак должен нет. И третье, он четко выходит на уровень нижних ребер, чуть ниже основного ребра, чуть-чуть ниже. Может на ребро, но лучше чуть-чуть под него. Тогда человек складывается, то есть... По мягкой ткани лишь. Вот он, видите, да, по мягкой ткани, вот он свернулся. Толчок, да? При моем движении дальше я там что угодно. Но я его сложу. Теперь посмотрите, это один вариант действия. Второй вариант действия, я могу забрать его так, как мне надо. То есть, забираю подробность. Нет. Как было у меня здесь, то я забираю здесь предплечье, а здесь забираю плечо. Да, в итоге у меня получается <coughs> уже и спина. И движение все то же самое, но уже немножечко в другом направлении. Все. Поэтому в зависимости от того, что вы хотите сделать. для того, какая амплитуда удара, маленькая или большая. Не обязательно. Поймите, поймите, что мы делаем удар? Мы раскрываем противника. Раз, два. Ради Бога. Самое главное, мы раскрыли противника. Что бы я ни делал, вот он. Все. И дальше уже вот, что хочется, нужно сделать. Раскрытие противника. А всего-навсего, либо мы здесь коротко сделаем, причем мы можем сделать, сломать ему руку, да, спокойно, вместо того, чтобы убить печень ему. Ну, рука, нога. Заживет. Как бы, да, печень, печень не восстановится. Либо, либо, да, ушли использовали сюда. Не факт. Как вы? Вы должны все-таки действовать от того, как противник себя поведет, как он движется, как, куда он двигается. Все. Но моменты, которые мне очень важны, это первое, да, раз, и одновременность постановки, как только нога встала, кулак уже должен здесь лежать. Если вы встали, а потом начали двигать, удара не будет, силы не будет, направленности не будет. Поэтому одновременно все. Раз, вот оно уже здесь. И здесь начинается кровать. Понятно? Не торопясь, спокойно продолжаем отрабатывать.